Siamo a Flight Sim Cockpit, un saluto a eh, Italy ATC, a Big Project a Racing One. Ciao ragazzi! Simulation Project eh, 737 adesso voliamo grazie a Vig Project 8 Italo ATC Control e poi eh, Pit Lane ciao